Grazas, presidente. Ben, eu quero empezar pola intervención do Partido Popular porque hai algo onde non nos entendemos e es que parece que é imposible entendernos. Subir ou baixar impostos define moito. Baixar os impostos directos é un ataque ás clases máis desfavorecidas porque precisamente nos impostos directos é donde asiente o gran capital pode aportar para que esas necesidades da xente máis desfavorecida podan ser cubertas. Sempre que se baixan os impostos directos, se perxudica os máis pobres ese beneficio aos máis ricos. E que esos LABCs, que se non entendemos eso, partimos de propaganda. Queren vostedes realmente baixar impostos que favorezcan as clases populares? Baixen o IBE, suban o IRPF, baixen o IBE, suban os impostos directos e baixen os impostos indirectos. E o demais é pura propaganda. E a xente o sabe. Por eso sucede o que sucede a hora de votar, porque a xente non mira esa política social plasmada nas accións da xunta, todo o contrario. Por un lado vai o discurso e por outro lado van as medidas que realmente se toman e que van en grave presuicio das clases populares. Ese é o gran problema. Que queremos que se a oposición quere aumentar a débeda e que endebedarse non é bo ni é malo. Depende para o que un se endebede Claro, si nos endebedamos, eh? para favorecer os amigos e abandonar a maioría social, pois moi mala débeda. Eh? Pero se si nos endebedamos para facer un hospital público, bien, se si nos endebedamos para facer un hospital privado, mal. Depende para que un se endebede. E vostedes están creándolle débeda ao país para, favores, para favorecer os intereses económicos de determinados grupos. Ese é o problema do endebedamento. ¿Mm? En canto a Risga, Bueno, é claro, falaron de políticas, a tarxeta familiar dos 100 euros, as axudas á enerxía de dous meses ao ano, pero de verdade que alguén pensa que eso vende algo. É que se cambiou, non estamos, política social, non é política católica de esmolas. Non estamos aquí pedindo esmolas, nin se ven aquí a legislar esmolas. Se ven a legislar para conseguir igualdade. E iso que vostedes non fan. ¿Mm? Por eso se reclama máis aportacións para a risga, porque aumenta o número de persoas, porque vostedes son incapaces de crear emprego de calidade e o emprego que crean leva a xente a seguir bebindo da beneficencia. Por eso, Ninguén pode creerse a política social dun Partido Popular que leva castigando a este país anos e anos e na última etapa sete anos. A un pa Partido Popular que aprobou unha reforma laboral sangrante que condenou a miseria a clase traballadora, que acabou cos seus dereitos, que acabou coa negociación colectiva. Como lles van a creer? si todo o que fan vai en contra dos intereses das clases populares. Por eso eu vou votar a favor de todas as emendas da oposición, emendas dirixidas a protexer o noso idioma, a poñer en valor o noso idioma e a nosa cultura, emendas dirixidas a recobrar talento que está no exterior, emendas dirixidas a crear equipas de investigación en Galiza que lle dean a este país estabilidade e futuro emendas dirixidas a ampliar o software libre ou a crear un dispositivo único de loita e prevención contra os incendios forestais. Non ese ente que teñen vostedes que discrimina os traballadores de outro, onde traballan con distintos mm, mm, dereitos con distintos ah, eh, medios eh, técnicos, con distintos medios materiais. Un auténtico caos o que teñen montado vostedes aí por intereses de alcaldes das, do seu partido por intereses localistas para darlle o que queren para que vendan esa política que fan vostedes como apoiarei todas as, as emendas que vostedes rexeitan sobre vivenda pública ou as que rexeitan sobre violencia de xénero, sobre igualdade de xénero, sobre asistencia xurídica. Hai, dende logo, o que decíamos, falta de diálogo, falta de entendimento, falta de, de entender a esta sociedade, de entender e de escoitar. Por eso as, súas, as emendas da oposición foron todas rexeitadas. Non hai ningunha explicación para que o Partido Popular se suba no machito, diga que los demás están todos equivocados, que solo tenga razón, pois se solo tenga o Partido Popular a razón, así lles vai. Se quedarán solos e acabarán por desaparecer na súa miopía social. Nada máis. Gracias, señora Martínez.